Hi, ma'am. Hey guys, what's up? It's Blake and welcome back to my channel. So guys, today, I will be coming with mom. Mag-run kami ng errand. So, bali grocery, tapos, ano, iba pang stuff. So, yeah. So for now guys, bumibili si mom ng uh, medical supplies. I don't know what reason pero doon siya bumili din sa likod. Somewhere there. So yun, for today pumunta kami Robinson's dito sa Las Piñas. I will bring you guys with me, I mean with us, mamaya. And sana makapag-vlog ako in public kasi yung first time ko pa lang. So syempre medyo nahiya pa ako. But yeah, we'll see. Hey guys, so ngayon nasa Robinson sa kami and um, ang gagawin muna namin is, ay hindi, nakapag-picture, nakakuha na kami nung, basta picture something. Tapos, bibili kami ng rice cooker ngayon. And yeah, dito kami bibili sa handyman. Hey guys, so now we're in the grocery and then, ngayon, text pa si mommy na nakastop muna kami. Yeah, ikot muna kami guys. Hi ma'am. Huling grocery ko dito guys was like a year ago, like March 12, 13, I don't know. Nasa mga ganong date. So, yeah, I'm back here na naman after a year. Grabe. Pansin ko lang na after a year, nakabalik na din ako dito. OG daing guys, my favorite. So, yun guys, we're paying na ngayon. I mean, not paying, pero We're in the casino right now. Uh, there's mom. Guys, so now bibili akong potato corner. Alam niyo ba guys, halos walang katao-tao dito sa mall ngayon. As in kahit sa grocery, walang katao-tao. So, uh, I'm gonna buy na potato corner later. So guys, I ordered the Mega Barbecue. Yeah. I see you. So guys, um, kuha muna, ay nakabili na kami ng fries and bibili muna kami ng um, Starbucks and um, donut tsaka ano ba yun? Jollibee. So, yeah. See you guys later. So guys, I got my Starbucks order already. I mean, it's not only mine, but my family's order. So, really. Hey guys, so pauwi na kami ngayon and uh, we got Starbucks already tsaka yung bilis natin, ng 2 hours lang. So, from ano, from magko 5 na to 7, 7.19. So, pinapakwento sa akin ni, pinapakwento sa akin ni ma'am kung ba't siya bumili ng rice cooker. She has to buy a rice cooker kasi nagluluto siya ng kanyang brown rice kasi nagpapayat daw siya, nakapayat daw yon daw healthy daw. So, ayun. And then, maligo lang kami and then we're gonna eat na. I'll see you guys. Guys, so nakauwi na kami ngayon and I changed into my PJs already. And, um, pakita ko lang sa inyo yung drink na kanoka for Starbucks. Sa Starbucks. For, for Starbucks. Ito siya. It is this iced white mocha. Iced white mocha siya na with vanilla sweet cream, ay with sweet cream foam and caramel drizzle. Pero ang pinalagay ko instead of sweet cream foam kasi wala daw siya dito. So, ang pinalagay ko na is cold foam para yun, kasi yun na available. So, pwede na rin yun. And then, mamaya i-haul ko yung pinamili kong food. Because food is life. So, ngayon nakain muna ako guys. And by the way guys, I'm super grateful kasi may Ultimate Burger Steak ulit. Kasi ang tagal-tagal ko nang di nakakain Ultimate Burger Steak. Like, sobrang tagal na kaya. Ah, I'ma eat first and I'll see you guys. I thought of like showing you what... Kasi nag may ginawa si mommy. It's part of her lockdown projects. May ginawa siyang diamond art and it's our family picture na kinuha nung nagtagaytay kami last January 2020. So, ito siya guys. Pakita ko sa inyo. So ayan guys, may mga plants pa sa gilid-gilid kasi hindi pa siya nailalagay sa wall, hindi pa siya nasasabit. So yun, that's our picture. Ayan, ang ganda nga guys eh. Mas maganda siya in real life guys, actually. Yan, I love it. Hey guys, so nga pala, diba, nag nalimutan kong mag-haul kahapon kasi nga natamad na ako mag-unbox, I mean mag magkuhain sa box yung mga food na binili ko. So, today ko siya i-unbox. Actually, guys, yesterday was a Tuesday and then today is a Wednesday so wala kaming pasok. And yeah, so ito yung una kong binili. Eh. Gatos. And then, dalawang crackling. Sobrang favorite ko to guys. Pero sobrang anghang din niya para sa akin kasi hindi ako mahilig sa banghang. Pero ito talaga favorite ko to. Cracklings. Yan. Tapos, I bought two pillows na ubi filled. Masarap talaga to. Like, it's greater than um, yung chocolate talaga. I mean, gusto ko din yung chocolate, pero minsan lang kasi magkaganyan. I mean, minsan lang ako bumili. Tapos Nagaraya, the OG. Guys, itong mga binibili ko parang, I mean, itong mga binili ko is parang mga, hindi ko naman siya binili, pero pinabili pala. Tapos mga luma, tapos ito fita. Yung mga luma kong kinakain, yung mga dati kong kinakain. Tapos, candy. Ayan. And then, Last is yakisoba, my favorite. Kung mapansin nyo guys, madami biniling pagkain. Don't judge me kasi lagi akong gutom. Like, midnight snack, merienda. Basta, lagi akong gutom guys. Kaya kailangan talaga may food ako na stock sa kwarto. Or, basta may food na mayroon lagi. Kasi nga, lagi akong gutom. And pagka nanood ako movie, gusto ko makain talaga ako Ayan, minamoderate ko naman yung pagkain ko ng chichuya guys. Don't worry. So, ayun. Um, and for today, it's a Wednesday. So, I'm gonna clean my room na lang. Kasi, ilang, ilang weeks ko na siyang di nalilinis. So, you know, I'm gonna clean my room. Kasi nga, dumi na siya. Sobrang dumi na siya. So, I'll see you guys on maybe Saturday. Kasi mag-vlog ako Saturday. Abangan nyo yan, guys. I'll see you guys on Saturday. By the way guys, comment kayo kung gusto niyo ng mga weekly vlogs katulad nito. Kasi I'm thinking na mag-weekly vlogs na lang ako kasi wala namang masyadong ganap. So, ayun, tingnan na lang natin kung anong ganap per week para, you know, may weekly vlogs tayo. Tsaka, ayun, maybe I'll try something new every week para, you know, the vlog, the vlog isn't boring. So, ayun, let's try something new guys. Hey guys, so what's up? It's a Saturday today and for tonight, um, I just like, <laughs> sorry, sorry guys, kasi nandito si Just ngayon. Hi ka naman dyan. Hi ka naman dyan. We're watching your video. Clean slate. And, nood mo na kami guys. guys, so kakatapos lang namin manood. Wait, ayos ko lang yan. Um, ayan na lang. Hey guys, so kakatapos lang namin manood ng Riverdale and it's now 2.33 a.m. already and matutulog na ako guys kasi natakpan din ako kids eh. and it's pretty late na din so yeah, see you tomorrow I guess or Sunday. Yeah, tomorrow. Mm -hmm. See you tomorrow. Guys, so it's a Sunday today and today wala na ako masyadong ginagawa pero I just did some schoolworks a while ago and now makain akong truffle cake pakita ko sa inyo. Yan, I'm eating some truffle cake. Wait. Basta ayan, kita nyo na. So ayan guys, kumakain ako ng truffle cake right now and iced white milk ulit for this week, Sunday. Dapat nga mag-samgyup kami guys, pero yun, na um, uh, hindi na kami nakapag-samgyup kasi wala kaming nahanap na samgyup na may marinated beef or eh, basta marinated beef and yung may griller na ipapahiram. So, ayun. This will be the end of this week, uh, a week in my life vlog and sana nag-enjoy kayo guys. Let's try something new siguro in my next vlog I guess. But yeah, I'll be seeing you guys in my next vlog. Peace out.